Когда сооружался этот мемориал, считали, что погиб каждый четвертый. Но мы знаем, что погибших, умерших от ран, погибших мирных жителей было значительно больше. В Беларуси в земле лежит каждый третий. Каждый третий погиб от этой страшной войны нацисты планировали истребить наш народ, очистить для себя на нашей земле жизненное пространство. Мирные жители Хатыни собой заслонили нас, уберегли будущее поколение. От имени белорусского народа я хочу поблагодарить вас, Владимир Владимирович, вас, уважаемый Леонид Данилович, за то, что вы – в канун независимости нашей страны, в канун 60-летия освобождения Белоруссии от фашизма вместе с нами, с этими убеленными сединой ветеранами, героями, которые стоят здесь перед нами, с жителями нашей страны. Эти кадры сделаны в 2004 году. Президенты Беларуси, России, и Украины приехали в Хатынь почтить память погибших жителей. И кто бы мог подумать, что со временем объединяющая победа над фашизмом утратит силу, и коричневая чума поднимет голову. А нам придется встать на защиту исторической правды. В новом выпуске проекта «По факту. Решение первого» мы вспомним трагическую дату в нашей истории – 22 марта 1943 года – Расскажем, как появился символ скорби и почему след тех огненных лет навсегда впечатался в генетическую память белорусского народа. Хатынь – собирательный образ всех сожженных белорусских деревень в годы Великой Отечественной войны. В мемориальном комплексе есть их символичное кладбище. На нем увековечена память о 185 населенных пунктах, 186-я невозрожденная деревня – сама Хатынь. А символические деревья жизни – это 443 поселка, сожженные нацистами вместе с жителями, но восстановленные в послевоенный период. Могли ли представить создатели комплекса, что спустя десятилетия эти цифры увеличатся в несколько раз? По последним данным Генпрокуратуры, только в ходе предварительного расследования дополнительно установлено более тысячи населенных пунктов частично или полностью уничтожены в годы Великой Отечественной войны. Среди них более 30 сестры Хатыни. Изначально на месте захоронения останков сгоревших в огне хатынцев установили три креста. Позже – скромный бетонный обелиск со звездой, который простоял до 1964 года. Затем появилась скорбящая мать. Неопределенность со статусом объекта была вполне оправдана в то время. На возведение комплекса такого масштаба в союзном бюджете статья расходов не предусматривалась. Кроме того, подобную стройку нужно было бы начинать с утверждения проекта в Москве. Видимо, присутствовали опасения, что на союзном уровне его не утвердят. Поэтому все ретушировали. Да, на уровне БССР в прессе строительство освещалось. Тайно никто не делал, но подавалось все чуть ли не как создание памятника на месте сожженной деревни. Конкурс на создание проекта мемориала объявили в марте 1967 года, в котором победил коллектив авторов – архитекторы Градов, Занкович и Левин, скульптор, народный художник БССР Селиханов. Это они придумали венцы срубов на месте бывших домов, обелиски в виде печных труб и до боли пронизывающий звон колоколов. Мемориал действительно отличается своей несоветскостью. Он абсолютно заземленный и лишенный помпезности, соответствует образу небольшой Беларуси. И, наверное, в то время это был единственный на территории СССР мемориал, а не памятник, посвященный трагедии именно мирных жителей в годы войны. Это был полностью внутрибелорусский проект. Конечно, гранит везли из Украины, мрамор из России, но покупали-то за счет средств республиканского бюджета. Торжественное открытие мемориального комплекса «Хатынь» состоялось 5 июля 1969 года. Началась церемония в Минске. У вечного огня был зажжен факел и поднесен к чаше, установленной на бронетранспортере, который направился в Хатынь. Митинг собрал тысячи людей, которые с первых уст услышали эту обжигающую душу историю. Как я вспомню об Хатыню, так мне сердце кровью обливается. Так. Вчера дня, 22 марта, нагрянув фашист, окружил деревню, обстрелял, людей согнал у сарай, двери закрыл, хаты запалил, а тогда и сарай запалил, крыша соломянная, сверху запалил, огонь сыпется на головы, люди двери выломали, стали люди вылазить, стал с автомата бить. Как-нибудь выходить, не могу да выходить, бьют у дверях. Выбегаю сына, как только сыну помогаю ему вытягивать а с огня, как он вылез. Кричит, спасай, я нагнулся я выручать, когда он и кончился у меня на руках. А он тогда пуля мне, жарные по мне, пуля пришла мне в плечо. И скажи, Никола, не двора, только сталище печи из кирпичом. Дорогие товарищи, прошу, чтобы больше это не получилось, как мы дожили веку, чтобы больше этого не было, ну, крах фашистам и тому, кто войну возобновляет. Вот не могу, простите меня. Этот крик души Каминского, единственного выжившего взрослого свидетеля хатынской расправы, Возможно, судьба подарила ему жизнь как раз для того, чтобы рассказать всему миру правду о том страшном дне. Его не стало, но память о нем и всех жертвах фашизма жива. След этих огненных лет навеки впечатан в генетическую память народа. И сегодня у вечного огня мы вновь переживаем яростную силу борьбы и горечь утрат. Ощущаем в себе непокоренный дух бойцов гарнизона Брестской крепости и защитников Днепровского рубежа, стойкость героев Ушачского прорыва и Минского подполья, боль сожженных детей Хатыни, тысяч узников гетто и лагерей смерти. Помним ликование минчан в июле 44-го, слезами радости встречавших советских солдат. Так давайте поклонимся тем великим годам, тихо, по славянскому обычаю помянем погибших. Вечная слава героям, освобождавшим Родину, и вечный позор агрессорам и предателям, уничтожавшим наш народ. Время беспощадно ко всему, в том числе к монументам. После распада Союза мемориал начал приходить в упадок. Решение первого к 60-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков полностью восстановить комплекс. Белорусы Толокой возродили святыню. Тогда в памятную дату на Хатынской земле символично встретились президенты Беларуси, России и Украины. Не нам судить об отношении к историческим фактам в других странах. Увы, не везде славяне берегут правду. Отрадно, что у белорусов и россиян позиции по-прежнему едины. Убежден, что мемориал советскому солдату под Ржевом всегда будет символом нерушимой дружбы между Россией и Белоруссией, местом всеобщей гордости и преклонения перед подвигом наших дедов и прадедов. Мы не позволим умолить значение Великой Победы, исказить правду о событиях того времени и реабилитировать нацизм. Иначе трагедия может повториться. Беларусь, Россия, заплатившая миллионами жизней своих граждан за мир на земле, абсолютно едины в этом стремлении. К 80-летней годовщине трагедии в Хатыне вновь масштабная реконструкция. Важно сохранить первозданный вид, чтобы все было по-простому и душевно. На это ориентировал Александр Лукашенко. По решению первого в мемориальном комплексе развернулась всебелорусская молодежная стройка, которая объединила семьи и трудовые коллективы со всей страны. Более 500 молодых людей из города Минска, каждый Э, выходной день старались приехать. Помимо именно волонтерской деятельности, конечно же, ребята формировали студенческий отряд. Это из числа студентов Белорусского национального технического университета. Было 10 человек, которые первые приступили в рамках всебелорусской молодежной стройки, которая была объявлена нашим президентом Александром Григорьевичем Лукашенко. И первые ребята поехали именно из э, Белорусского национального технического университета благоустраивать э, территорию. Помимо этого, конечно же, работающая наша молодежь с таких предприятий, как Минский тракторный завод, Минский автомобильный завод, в свободное от работы время старались также нам оказать содействие и посещали, конечно же, и благоустраивали территорию. Сохранение исторической памяти для каждого молодого человека – это один из важных моментов период его жизни. История начинается со своей семьи, и у каждого человека были прадедушки, прабабушки, которые рассказывали историческую правду. И сегодня, конечно же, человек молодой, э, опираясь на историю, строит свое будущее. Наш музей нетипичный, он особенный, место памяти. Он призван оказывать прямое воздействие и на сознание, и на чувства людей, чтобы во время экскурсии по нему люди осознавали, наш народ перенес такие испытания, что можно лишь удивляться, что мы все еще существуем как нация. Только во Второй мировой войне погиб каждый третий белорус. Эту колоссальную гуманитарную трагедию необходимо осмыслить и прочувствовать современникам. И еще раз напомнить всем, белорусы хотят одного – мира. Если сейчас мы этого не сделаем, то этого не сделает никто. Эти слова президента во время субботника особенно запомнились директору мемориального комплекса. Сейчас, к сожалению, Артур Гаревич тяжело болен, но, несмотря на болезнь, продолжает трудиться над тем, чтобы потомки узнали как можно больше о той войне. В годовщине трагедии вышла его новая книга о Хатыни с новыми фактами. То, что произошло в Хатыни, не требует доказательств, хотя их более чем достаточно. Этой аудиозаписью с редакцией нашего проекта поделился краевед Александр Павлюкович – на пленке голос жительницы деревни Мокроть, которая рассказывает про первую жертву хатыни. Как у хатыни начали стрелять, мы ущелье деревни кто куда бегали. Угу, угу. Вот А это было с обеда. В хатыни начался стрел где-то часа в 4. Угу. Вот мы дети, мама нас одела, и мы побегли вот туда, угу. на, на завод. А Белякова на ходу пулей. Я на несла в Угу. И, а мы как раз бегли. И пуля ей попала, в ведра упали, и она упала. Uh -huh. Вот что. А мы подбегаем туда дальше, а мать стоит и там все видит. Uh -huh. Мы говорим, ваша Нина упала. Uh -huh. А они тогда их стали хоронить, а глядели еще, что прямо пули в сердце. Uh -huh. А пули летели вот так вот. Снег, одна за мной. Стреляли очень крепко. По числу погибших жителей 149 саженцев посадили на республиканском субботнике в мемориальном комплексе «Хатынь». В создании своеобразного парка исторической памяти принял участие глава государства. У президента особое отношение к таким знаковым местам. Помните, как несколько лет назад на одной из встреч с участием Александра Лукашенко студентка попросила его поддержать инициативу строительства мемориального комплекса в деревне Алаш. Президент не смог отказать, потому что, как он сам потом скажет на открытии мемориала, братские могилы – хранители правды. Наш священный долг – сберечь ее и передать следующим поколениям здесь, в этой деревушке, которая стала последним пристанищем для жителей окрестных селений, было сожжено почти 2000 человек, больше половины из которых дети. Это 12 хатыней, молчаливые свидетели преступлений фашистов, наших хатынь, Красный берег – Тростенец, Яма, Борки, Алла, братские могилы и каждый квадратный метр нашей земли. Они хранители правды. Наш священный долг – сберечь ее и передать следующим поколениям. И пока мы будем приходить сами, приводить в эти памятные места своих сыновей и дочерей, Беларусь никогда не забудет, как умирали дети, прячась от огня в родительских объятиях, как горели беспомощные старики. Беларусь никогда не допустит возрождения идей нацизма на своей земле. Беларусь никогда не позволит переписать историю и предать память победителей, которые спасли мир от палачей. Нет прощения зверским преступлениям. Вечная память мученикам, вечная память героям Великой Отечественной войны. О чем звонят колокола хатыни. Единый урок под таким названием пройдет во всех белорусских школах. Отдельное занятие посвящено 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. А это «Хатынь глазами детей». Патриотический конкурс рисунков объединил тысячи юных белорусов – так дети изобразили историческую правду. Главное, чтобы этот урок они усвоили на всю жизнь. Трагедия Хатыни и тысяч деревень и городов с такой же судьбой – это неутихающая боль в сердце белорусов. Мы это должны с вами помнить всегда. И не бояться – великие праздники. Какая бы беда ни нахлынула на нас, приходи, светлый День Победы, и отдавать должное им, которые погибли ради нас. Потому что если бы они не погибли, нас бы не было. И пусть эти голоса из прошлого каждому поколению напоминают о том, как хрупок мир – как ценна человеческая жизнь и как легко все это потерять. И пока звучит этот колокол, Беларусь помнит. Нам никогда не забыть страшные страницы истории Великой Отечественной войны. Мы никогда, никогда не простим жестокость, бесчеловечность и бесчинство врага на нашей земле. Мы это помним, и в этом наша сила. Это был проект «По факту. Решение первого». Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость.